कि वी शुड स्टार्ट ऑफ इम्यूनिटी क्योंकि थोड़ा गुड ये स्लीपी भी हो सकता है तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू डूइंग द प्रेजेंटेशन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ऐसे नीचे से अरे तो आप आराम से फिर पीछे की तरफ जा सकते हैं हमने आगे आएंगे ड्राइवर के पास ना सोए और निखिल थोड़ा सा वॉल्यूम तेज रखना अरे ये देखना नहीं हाँ अपना वॉल्यूम हाँ इंट्रोडक्शन हाँ, हाँ। हाँ, देने के लिए मैं सोचा कि मुझसे बेहतर शायद एक साल पहले मैं जो बोल रहा था मैं क्यों सारा ज्वाइन किया वो शायद लाइक मेरा एक साल पहले वाला लेकिन शायद बेटर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेगा तो उससे थोड़ा प्ले करूँगा ये मौसम के साथ जो कैलियर उड़ी आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उसमें I Right now, University, on one year there about learning with a focus on sustainability and social justice and And that's what I was looking for. So uh, it's my passion to work in this sector about human rights, social justice, sustainable living, um, living, living in a way that preserves the preserves the planet and keeps it beautiful. And I was looking for a way in which uh, I could find company, I could find a network been a very traumatizing experience for me and I mean looking at it all it just made no sense at all. Uh, just repeating repeating the same thing that already some people have found out for the sake of proving your worth and it doesn't really help later on. And um, there, there were a lot of courses on offer about sustainability like I read on the net. There's so many universities abroad as well as in India offering degrees in sustainable development. But then I just looked at the expense that they evaluate curve and I pressed on that's not sustainable. So I wanted to learn about sustainability and sustainability. That's it. तो या सिंपल एडमिशन है कि सराय यूनिवर्सिटी में लाइक वन बिग रीजन फॉर कमिंग देयर वाज दैट वाज चीपर देन मोस्ट अदर yeah and uh, और बट दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स वी उस टाइम पे जब हम इवैल्यूएट कर रहे थे तब हमें पता नहीं था एग्जैक्टली क्या क्या होता है फिर वो सोचने के बाद में ये ओरिएंटेशन मीटिंग को आया और वहाँ पे सब देखा और जब मैं मिला इनसे रेवा से राहुल से नितिन से मैं नासिक की ओरिएंटेशन को आया था तो पहली बार बहुत टाइम के बाद पहली बार मुझे ऐसे लोग मिले जो तो वही चीज़ बोल रहे जो जो तो मैं खुद जिसके बारे में लिख रहा था या जिसके बारे में मैंने बहुत रीड किया था डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी तो पहली बार कुछ इंडियन लोग वही चीज़ बोल रहे थे जो मैं अब तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में लिखा था बेसिकली जो डेवलपमेंट के इश्यूज पे जो चर्चा है रीथिंकिंग के डेवलपमेंट के इश्यूज पे हेल्थी लिविंग के इश्यूज पे कैसे केमिकल बेस्ड फार्मिंग का क्या हार्म्स होते हैं और एजुकेशन के बारे में तो पहली बार मुझे पता चला कि इतने सारे लोग हैं जो सेम चीज़ दे आर ऑन द सेम ट्रैक तो मुझे लगा कि ओके दीज आर द पीपल आर आई कैन बी ऑन द सेम पेज तो इनके साथ में मैं जेल कर सकता हूँ और इट लुक्स लाइक सेफ इनफ ऑप्शन कि इनके साथ शायद कुछ सीख सकूँ तो फिर um, और वो मेरी लाइफ का ऐसा एक स्टेप था जहाँ पे मैं um, कुछ डेस्परेशन में भी था कि कुछ पता नहीं था लेकिन मुझे कुछ करना था सोशल चेंज या कुछ एकदम वेरी फॉगी आइडिया था कि सस्टेनेबिलिटी में कुछ करना है लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है कोई ग्राउंड बेसिंग कुछ भी नहीं था ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क कुछ भी नहीं था सो आई वॉज एट अ डेस्परेट सिचुएशन तो ये आई केम अक्रॉस दिस एंड सो द रेस्ट इज सो Um, मैं इस प्रेजेंटेशन में पहले um, क्विकली मैं जो मेंटरशिप्स किए हैं जो काम जिस फील्ड में मैंने इन्वेस्टिगेट थोड़ा किया है उसके बारे में बोलूँगा मेंटरशिप्स का थोड़ा डिटेल बोलूँगा उसके बाद आई वॉन्ट टू दिफ्ट शिफ्ट्स या जो पूरे के पूरे दो साल को मिला कर क्या क्या मेरे खुद के पर्सपेक्टिव शिफ्ट रहे हैं चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े थे और क्या क्या लर्निंग्स थे तो ब्रॉड uh, स्ट्रीम्स में थोड़ा तो लर्निंग लाइक एजुकेशन के बदला भी लर्निंग रखूँगा मैं क्योंकि एजुकेशन थोड़ा बहुत पेचीदा टर्म हो गया है इवेंट हाँ। ऑर्गेनाइजिंग जो मैं पहले तो कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन ज्वाइन करने के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रही मनीषों की करेंगे यार तो इसमें क्यों नहीं आता इसमें क्यों नहीं आता तो उसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ आती है रिन्यूएबल एनर्जी जो एकदम जिसमें मैं ओरिजिनली बहुत पैशनेट था और फिर कहीं पर एकदम ठप हो गई जिसमें वो एक्सपर्ट हाँ, फिर फार्मिंग जो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था और स्वराज यूनिवर्सिटी के आने के बाद एकदम से जस्ट प्रॉसम फ्रॉम इनसाइड स्वराज वेब रिलेटेड जो मैं ऑलरेडी कुछ काम जो कर रहा था वो और भी लेवल्स तक पहुंच गया और पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में स्पेशली पिछले छः महीने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा um, और ऑफकोर्स थ्रू दिस फुल टू ईयर्स बहुत सारा नेट पे रिसर्च um, थिंकिंग थिंकिंग दिस दैट बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे रैपिड होल्स हम बोल सकते हैं एलिस इन वंडरलैंड का कंसेप्ट है रैपिड होल के अंदर तुम जाओ यानी तुम किसी सब्जेक्ट के अंदर इतना गहरे पूरी की पूरी गहरे के अंदर तुम कूद जाओ um, कि पागल भी हो सकते हो तो फिर मैं बहुत पागल बनता गया बहुत सारे चीज़ों के अंदर तुम um, अगर एक क्विक रन थ्रू करें uh, तो हमारी आठ कुछ आठ मेंटरशिप पीरियड्स रहे हैं ये टाइम में और दिस आर जस्ट बेसिक हेडिंग्स की क्या क्या मेन चीज़ की हर मेंटरशिप में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई थी और कुछ कुछ चीज़ों में कुछ पोस्ट मेंटरशिप नहीं थी दो तीन चीज़ें मिला के हुई थी तो um, सबसे पहले वाले में uh, जनपद नेटवर्क एक uh, करके एक ऑर्गेनाइजेशन एक एन जी ओ अहमदाबाद में जो राइट टू इंफॉर्मेशन और वैसी um, फील्ड्स में इन्वॉल्व है उनके सारे uh, फिर um, सेकेंड वाले में मैं पुणे में ही था और इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस कॉन्फ्रेंस करके ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो मनीष ने कनेक्ट करके दिया था कि तू स्काइप के ऊपर उनके साथ कुछ आ, काम कर सकता है आ, और साथ साथ में लक्ष्मी मेरे घर पे आ गई थी सो को लर्निंग विद लक्ष्मी दैट एक्सपीरियंस कि एट दैट टाइम एक कोचिंग के साथ हम दोनों एक साथ थे वो जो फील्ड में जा रही थी उसी फील्ड में मैं भी आई गॉट अ गुड एक्सपोजर टू दैट ऑल्सो फिर थर्ड वाले मेंटरशिप में ये लर्निंग सोसाइटीज अनकॉन्फ्रेंस जो एक बड़ा सा इवेंट जो अभी ईयरली या वन हाफ ईयरली हो रहा है तो उसमें मैं जुड़ गया है ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद फोर्थ वाली मेंटरशिप में मैं फाइनली प्लान लिया कि मुझे फार्मिंग के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करना है सो so, uh, I traveled down south to Auroville and Chennai. So, so हम मानते हैं कि ऐसा अच्छा, Auroville is a place for culture या ऐसा कुछ जाना चाहिए um, उसके बाद uh, उसके बाद तपोन आश्रम एक अच्छी जगह मिली जहाँ पे ये culture या farming का कुछ ना कुछ experiments कर सकता हूँ यहाँ पे रह के कुछ कर सकता हूँ मतलब यहाँ पे कुछ नहीं किया था और साथ साथ में ही कंप्यूटर पे भी कुछ ना कुछ आने लगा था तो विकल्प संगम करके एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था पुणे में और कुछ जगह में जहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन से वेबसाइट पे डाल रहे थे उसके बाद सो आई कम बैक टू दिस स्लाइड लेटर और चीज़ें कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फिर छठी में मेंटरशिप जो हुई थी वो थोड़ा क्रियोटिक हुआ था आई वॉज सपोज टू बी एट तपोन आश्रम हसमुख सर वर्कशॉप मैंने आधे साल पहले कमिट करके रखा था और लाइक uh, उनका एक ऑफ ग्रिड लोकेशन पे इको बिल्डिंग प्लस डिज़ाइन का एक वर्कशॉप था तीन हफ्ते का तो उसके लिए मैं गया उसके बाद होम स्कूलर्स कॉन्फ्रेंस जिनको भी मैं थोड़ा कमिटमेंट करके रखा था वो भी उसके जज्बा बाहर आया तो वो बाय डाउन हो गया उसके बाद एक और हैप्पीनेस कॉन्फ्रेंस जो भी एक साल पहले <laughs> मनीष के साथ कमिट करके रखा था वो फिर आ गया और वो उनके बीच में जो फर्क था वो सिर्फ कुछ एक हफ्ते या कुछ था सो देर वॉज नो सेट ऑफ मी कमिंग फ्रॉम पुणे टू उदयपुर और तो बोल के सिर्फ एक हफ्ते के लिए फिर से जाने का तो फिर वो स्किप हो गया और वो कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ um, बहुत सही प्रभावित हुआ अलग आई फाउंड सम वेरी इंस्पायरिंग थिंग्स एंड दैट पुश मी इनटू कैंपेनिंग फॉर आम आदमी पार्टी और वो फिर एक महीना पुणे में रह गए भी नेशनल इलेक्शन एक महीने के अंदर आ गए तो उसकी वजह से वो पूरा इंटर्नशिप जो विच वॉज सपोज टू बी फुल टू इंटू फार्मिंग टर्न इंटू समथिंग एल्स ओनली पाइल uh, हो गई एक के एक के बाद दूसरी जैसे कमिटमेंट्स और ऊपर से नहीं ये अभी ये मौका है ये बाद में नहीं आने वाला तो अभी करना पड़ेगा वैसा सातवीं दैट लास्ट मेंटरशिप आई डिसाइडेड ये छठी और सेवन्थ के बीच में बहुत सारा जर्नी हुआ um, बहुत धर्म संकट फेस करनी पड़ी मुझे कि आई सीम टू बी हाँ यहाँ पर I, I seem to be good at uh, farming. I mean, I want to do farming a lot. That's a बहुत strong desire था. उसके साथ साथ equally strong desire था कि इन जो exposures हुए थे, खासकर जो conferences थे, जो आम आदमी पार्टी के कैंपेनिंग से जो गवर्नेंस के बारे में जो जाना था, उनके साथ भी engage करने का equally strong desire था. तो लिटरली ऐसा लग रहा था उस टाइम पे जो जो कोचिंग मेरी इन दोनों मेंटर्स के बीच में थी कि मैं दोनों साइड से एकदम खींच रहा um, और उसके साथ टू द एडिंग टू द स्केल ये भी था कि फैमिली का भी कुछ काम um, था कि फैमिली का सिचुएशन ऐसा था कि पापा का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक आई एक आँख उनकी खो गई थी तो लाइक ही लॉस फंक्शन ऑफ वन आई और दैट वाज दैट हैड हैपेंड अ फ्यू मंथ्स बिफोर मैं काइंड ऑफ भाग गया था वहाँ से कि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है उनको संभालने दो मुझे नहीं रहना है इन सब में लेकिन फिर वो गिल्ट बिल्ड ऑन होते गया और सो बाय द टाइम ऑफ द सेवेंथ मेंटरशिप फिर वो फाइनली ओवरटेक हो गया कि नहीं आई शुड स्टे नियर होम नाउ आई शुड गेट बैक टू माई फैमिली उनके साथ रहना चाहिए तो काफ़ी सारी चीज़ें एडअप हुई जिसकी वजह से फिर मैंने बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया कि कपोर में जो कमिटमेंट दी थी मैंने मैंने कि मैं यहाँ पे रह के फार्मिंग सीखना चाहता हूँ उसके लिए कम से कम एक साल तो रहना ही था मुझे पता था लेकिन थोड़े ही महीने में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ टू शिफ्ट बैक करते हैं तो यहाँ का इम्प्रूव करना दिस वाज वन वो एक टाइम पीरियड था जो बहुत लाइक uh, एक साइड से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी बहुत सारे नेटवर्क बन रहे थे और दूसरी साइड से रिग्रेट भी था कि लाइक एक ठोस चीज़ जो बहुत अच्छी तरह से जा रही थी यहाँ पे खासकर द पीपल आर आई लव और हियर स्वराज के जो लोग थे उनके साथ रह के जो हो रहा था अपॉर्चुनिटी एंड एथ एथ मेंटरशिप पुणे में ही कंटिन्यू हुई है um, जिस sold. आई गो फर्दर नाउ डिटेल्स तो um, पुणे में रह के uh, मैंने uh, खाली खालीपन था तो इसलिए खालीपन को दूर करने के लिए आई इन्वेंटेड थिंग्स टू डू तो उसमें से एक चीज़ आई कि अनकॉन्फ्रेंस का प्लानिंग जैसे होने लगा और ये पिछली के पिछली मेंटरशिप में प्लानिंग हुआ और पिछली वाली मेंटरशिप में उसका एग्जीक्यूशन हुआ जुलाई um, और अगस्त में बैक टू बैक दो अनकॉन्फ्रेंसेस हुए तो दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ अ वेबसाइट दर एट मेड bought the first the back to the land अनकॉमन शूट में उसमें जस्ट टू शो यू कि इस तरह से डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के रखा था और um, ये काफ़ी लाइक ये जो वेबसाइट मैंने बनाई थी इसके लिए काफ़ी अच्छा सा फीडबैक मुझे मिला था लोगों से कि दे रियली लाइक द वे द होल डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग वाज और जो ओरिजिनल जो चेन्नई में जो ग्रुप था जिन्होंने बैक टू द लैंड अनकॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया था उन्होंने फिर ये फॉर्मेट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लाइक दे दे आल्सो लाइक कॉपी पेस्ट रेवादी चालू किया एंड um, और एट द अनकॉन्फिडेंस ओके डिस्क्लेमर मैं आर्टिस्ट्री में तो एकदम जीरो मार्क्स शायद एक चार्ट से गैस भी कर सकते हाँ, और uh, uh, लेकिन ये जो चार्ट्स है आई काइंड ऑफ डेलीगेटेड टू पीपल जो नीचे वाला वो तो सेल्फ मींस जो पार्टिसिपेंट्स को आया था उन्होंने खुद बनाया कंप्यूटर चलता ऊपर का थोड़ा हाँ फोर रोज ऑफ एन कॉन्फ्रेंस और ये लॉ ये एक्चुअल स्क्रीन में यानी कंप्यूटर में देखो तो बहुत प्यारा दिखता है <laughs> बहुत ही अच्छे चार्ज किसी और वॉलंटियर से बनाए थे जो कॉन्फ्रेंस को आए थे सो इन दिस पर्टिकुलर इवेंट जो जुलाई 19 और 20 को हुआ उसकी प्लानिंग मैंने तकरीबन कुछ वन एंड हाफ महीने पहले से प्रॉपर शुरू कर दी थी ऑलरेडी लोगों को ईमेल सब भेजे थे वेबसाइट सब बन गई थी लोग रजिस्टर करना शुरू हो गए थे तभी से कुछ लोग वॉलंटियर कर रहे थे मीन फॉर रेसिडेंट फॉर्म में ही मैंने डाला था ऑप्शन वुड यू लाइक टू हेल्प ऑर्गेनाइज दिस वुड यू लाइक टू ब्रिंग रिसोर्स दिस टाइप का तो उसमें से लोग आ गए थे टीम बन गई थी कुछ लोगों को डेलीगेट कर दिया तो एक 19 साल का बंदा था जिन्होंने जिसने बोला था कि आई लव ड्राइंग लाइक आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने उसको डायरेक्टली काम दे दिया चल तू ये चार्ट्स कर ये कंटेंट कर करके ला और वो इवेंट के दिन पे बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट्स करके लाया सो दीस वर वेरी लाइक द नॉर्मल बिग साइज so आज सब उसने ऐसे बहुत सारी चीज़ें एंड um, वो काफ़ी कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा खासकर पंपिंग सेशन से एनकरेज वो एकदम देख के लोग एकदम ये हो गए थे वाह इतना अच्छा है कुछ स्टूडेंट लोग आए थे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आए थे कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे तो बोल रहे थे कि यार ये हमारे स्कूल कॉम्पिटिशन नहीं होता है um, फिर um, अभी क्या चल रहा है सो so, um, ये जो पहला पॉइंट है सी ई पी यू जी सी एच आ, उसका पढ़ने के लिए जैसे न्यूज़पेपर में वो उल्टे छापते हैं ना सोल्यूशन हाँ, हाँ। तो, तो, <laughs> um, uh, तो जो आई यू आर रीडिंग दैट जो प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया वो एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट का एनजीओ जिसमें सब पीएचडी वगैरह लोग गए हाँ। हैं उनका एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑन पार्टिसिपेटरी अर्बन गवर्नेंस और उसके लिए उनको कुछ सी एफ्स लोग um, रिक्रूट करने थे जो है कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स और सिंपल लैंग्वेज में उनको ऐसे लोग रिक्रूट करने थे ये रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जिनको गवर्नेंस में अंडा पता है और तो फिर मैं उनमें से एक बन गया सो बेसिकली ऐसे कुछ लोगों की टीम आई और उनके साथ हम काम कर रहे कि दे आर एम्पावरिंग अस टू कि हमारे वार्ड में क्या होता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है लोकल गवर्नेंस में अगर रोड खराब होते हैं कौन से डिपार्टमेंट आता है गटर साफ करने के लिए बहुत सारा तो तो अभी मैं, मेरा मेंटरशिप इनके साथ चल रहा है इनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो अबाउट नवंबर एंड तक जाएगा अर्ली दिसंबर तक जाएगा और खास बात ये कि थोड़ा स्टिपेंड भी मिल रहा है अपने को अच्छी बात है अच्छा भाई नहीं हाँ, वो थोड़ा वेरिएबल कम है खर्चा के लिए उसके साथ साथ वीकेंड एग्रीकल्चर पुणे करके एक ग्रुप शुरू हो गया जो अनकॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जुलाई में उसमें से काफ़ी सारे लोग आए जिनके पास नए फार्म थे लेकिन जिनके पास लाइक ज़्यादा लेबर नहीं होता उनको um, तो ऐसे ग्रुप um, बना कि पीपल हु वांट टू वॉलंटियर इन फार्मिंग एंड पीपल हु वांट टू फार्म तो उसका हाँ yeah. तो अरे यार इसकी हाँ तो वीकेंड एग्रीकल्चर पुणे करके है तो हाँ। उसमें मैंने अपनी वेबसाइट बना के इंस्ट्रक्शंस दिए कि तो आपको कौन से एक्सरसाइज करनी उस हिसाब से ये रेफरेंस खरीदो फिर आपको तो आना होता है तो फिर वो अलग से कपड़े लेके आओ बहुत धंधे होने वाले हो शूज लेके आओ रेनकोट लेके आओ और व्हाट टू एक्सपेक्ट मोस्टली मोबाइल वो सब इंस्ट्रक्शंस करके कि पीपल हु वांट टू वॉलंटियर फॉर कैन कम हियर और बहुत लोग जिनके खुद का तो कोई काम नहीं जिनको शायद टेरेस गार्डनिंग को शुरू करना है उनको कोई एक्सपोजर नहीं पाने होगा वो अलग अलग जगहों को आ सकते हैं और वहाँ पे सीख सकते हैं एंड इन रिटर्न उन जगहों को वॉल्टियर्स मिल जाते हैं तो फिर हमने मैप उधर बना के रखे लोगों के कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे डाल के रखे कि यहाँ पे उनका फार्म है वहाँ पे उनका टेरिस गार्डन है वगैरह ये अभी जस्ट शुरू हो रहा है ग्रुप हमारे कुछ चार पाँच जैसे ट्रिप रहे एंड वी हैव गॉट टू सम फार्म ऑन द वीकेंड लाइक सैटरडे को या संडे को या दोनों दिन और वहाँ पे थोड़ा वॉलंटियरिंग किया है फिर वापस आया तो अभी जो शुरू हो रहा है लेकिन काफ़ी एंथुजियास्टिक है लाइक बहुत सारे लोग उसमें साइन अप हो रहे हैं um, आ नहीं रहे एग्जैक्ट ट्रिप को मीन वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है अब तक लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट बताया कि हाँ हम लोग की पसंद फिर um, um, जो अभी क्या कहते हैं तो हाँ दो अनकॉन्फ्रेंस जो हुए पुणे में दोनों उनके कनेक्शन जो आफ्टर द अनकॉन्फ्रेंस क्या क्या बन सकता है नेटवर्किंग वो चालू है पूर्ण पुणे करके एक ग्रुप है जो पुणे में दे आर ट्राइंग टू डू बेसिकली वो सेम चीज़ जो हम सब करना चाहते हैं जो जो मैं भी करना चाहता चाहता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज पे काम करें उनको एक साथ कैसे कोलाबरेट किया जाए कनेक्ट किया जाए तो दे हैव इनवाइटेड मी टू जॉइन देम फुल टाइम the proper full sanding or also come on board ताकि वो में वगैरह में हो जाए एंड फैमिली के साथ um, सही चल रहा है अभी रिसेंटली uh, um, ये uh, इसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत नई होंगी आई जस्ट रियलाइजिंग राइट नाउ कि इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डे बाय बैच के लिए वगैरह <laughs> मैं नहीं कर पा रहा अच्छी तरह से बट um, बेसिकली ये था कि मेरे और मेरे पापा का छत्तीस का आंकड़ा था के लिए और बेसिक um, um, ये था कि um, वो परिवार का वो वंश वो वाला सीन था कि वो वंश आगे बढ़ रहा है वगैरह और क्या जॉब छोड़ने ले गया तो पटाखा चीजें कर रहा है चीज़ थी तो रिसेंटली मेरे पापा को हमारे ही रिलेटिव से और क्लोज नियर एंड डियर वन से ऑन द फेस फीडबैक जैसे मिला है कि यू आर वेरी रॉन्ग टू एक्सपेक्ट सो मच आउट ऑफ योर सन एंड टू एक्सपेक्ट हिम टू कि तुम पैसा भी प्रोवाइड करो क्योंकि वो अभी डिमांड भी करने लगे थे पिछले महीनों में कि तू घर के चलाने का पैसा भी तू ही प्रोवाइड कर जबकि उनके पास रिटायरमेंट के बहुत सारे बड़े हैं तो तो रिसेंटली उनको बहुत जगह से फीडबैक मिला है कि दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग बाकी सारी जो फैमिली हमारे सर्कल्स में क्लोज सर्कल्स में फ्रेंड्स में उन सबका लाइक उन सब लोगों ने एक्सप्रेस किया कि यार हमारा क्लियर सा एथिक है इफ वी आर वर्ल्ड इनफ टू हैव सफिशिएंट फॉर अस कि रिटायरमेंट का भी ठीक से हो सकता है हम वोट पे नहीं आते तो हम अपने बच्चों पे ये जितना एक्सपेक्टेशन तो नहीं डालते कि वो घर चलाने का खर्चा वो तो तुम क्यों ये अपने बच्चे के साथ कर रहे हो जबकि वो बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं लाइक और बाकी लोगों को थोड़ा पता चल गया क्योंकि मेरे मेरे टीम में थोड़ा मेरी दीदी भी है और भाई बहन भी है तो बोलते रहते कि चलो निखिल ये ये ऑर्गेनाइज कर रहा है ये चीज़ और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पे जा रहा है ये इनिशिएटिव कर रहा है तो उसकी खबर भी थोड़ा फैल गई है रिलेटिव में और फैमिली में So now people know, kind of know that okay, this guy is not um, lost child नहीं है, ये कुछ दोस्त कुछ काम कर रहा है और फिर जब पापा बोलने लगे कि ये ये क्या बकवास कर रहे हैं तो फिर उनको फीडबैक मिल गया कि यू नॉट सपोज टू डू दिस टू योर सन लीव हिम लेट हिम बी तो जो करना है अभी करने दो तो। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है विच यू कैन यूज फॉर स्पेंडिंग ऑन द फैमिली का खर्चा सो यू डोंट नीड टू उनको डायरेक्ट मुंह पे बहुत लोगों से ये फीडबैक मिला है सो आई एम रियली हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक हाँ वो बाद में वे फॉरवर्ड में आएगा um, तो शिफ्ट्स इन माय वर्ल्ड व्यू उसके बारे में अगर हाँ, तो एनपीसी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन मुझे पता चला कि मैं खुद तो ये बराबर नहीं कर सकता लेकिन मेरी टीम में ऐसा नहीं होना चाहिए तो एनपीसी जानता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गुड चीज हैं जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन वापस रिस्टोर कर पाए या फिर सेट um, कर पाए जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए और um, उससे काफ़ी शिफ्ट हुए मैं थोड़ा बताऊँगा अभी फिर वैल्यूज फ्रेडरिक ने सेशन किया था उसका एक कंपोनेंट था वैल्यूज तो उसमें बहुत ही बड़ी चीज़ थी लाइक मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी थी कि उसमें से एक ऐसा कुछ साथ निकला था कि um, जो हमारे पॉजिटिव है और निगेटिव है वो एक्चुअली पॉजिटिव और निगेटिव टाइप नहीं कि हम नेगेटिव को इरेज कर सकते हैं रादर एक ही वैल्यू होता है जिसका हम उस वैल्यू पे एक्ट करके अगर हम बैलेंस में एक्ट करें तो पॉजिटिव की तरह निकलता है और अगर हम आउट ऑफ बैलेंस उसको अप्लाई करने जाए तो नेगेटिव की तरह निकलता है तो जैसे वैल्यू में परसिस्टेंस अब परसिस्टेंस लेके तुम अगर कुछ कॉज के लिए संघर्ष करो तो उसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है लेकिन वही परसिस्टेंस को लेकर तुम अगर कहीं लड़की को हैरेस करो उसका नेगेटिव आउटकम हो सकता है वैल्यू सेम रहता है so so और it's just about where we learn to apply it. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा shift था कि मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार मैं तो बहुत सारी चीजें गंदी से गंदी तरह <laughs> So then देन आई आई लेकिन स्टेप बैक एंड वेट और उसको balance करने की कोशिश करनी चाहिए फिर um, paradox इज रवि गुलाटी के Wow. <laughs> Wow. <laughs> लेकिन ब्रिलियंट तो um, उसमें पैराडॉक्सेस में लाइक um, इसके बारे में ज़्यादा वो शायद पोर्टफोलियो में लिखा है पैराडॉक्सेस में सिंपली uh, um, ये कि कभी कोई चीज़ सही या गलत कोई सिचुएशन में लाइक कॉम्प्लेक्स मैटर्स में सिचुएशन में सिर्फ सही या सिर्फ गलत नहीं हो सकता वो उस जगह के पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है तो एक एक जगह से देखें तो कुछ कोई चीज़ सही भी है एक जगह से देखें तो गलत भी है और प्रॉब्लम तब आता है जब हम कोई एक्सट्रीम ले लेते हैं कि ये सिर्फ सही हो सकता है और वही जगह अप्लाई करता है हमें हर सिचुएशन को उसके संदर्भ में देखना चाहिए और वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए तो वो वाला शिफ्ट वहाँ पे हिवड़े बाजार का जो विजिट था राडेगा सिद्धि आई थिंक लास्ट तुषार ने भी मैंशन किया था इसका तो उधर मुझे देखने को मिला कि एक कम्युनिटी वाइड पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो क्या क्या पॉसिबल है वहाँ पे पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस में कॉन्टोर लाइन्स थी इतना सही वाटर मैनेजमेंट था पूरी की पूरी कम्युनिटी ने बिना किसी इंडस्ट्री के का हेल्प लिए सिर्फ एग्रीकल्चर के थ्रू अपना इनकम मल्टीप्लाई कर लिया था पूरा सस्टेनेबली आप लाइक आप लखपति करोड़पति बन रहे हो सस्टेनेबली मस्ट इज so that so और वहाँ पे need based planning opened up our बहुत repeat करते रहते थे वहाँ पे so I mean um, that was something that he stressed on और वो मुझे भी um, सही लगा कि um, क्योंकि एक तरह के पैशन बेस्ड प्लानिंग दूसरी तरह के नीड बेस्ड प्लानिंग तो हमें जो तो सही लगता है उसी के पीछे हम जाए तो शायद हम घूमते रहेंगे लेकिन एक जगह को लो वहाँ पे उनकी ज़रूरतें क्या हो क्या है उसको निकालो फिर वहाँ पे वो ज़रूरतें पूरी करो वो फिर शायद काम बन सकता है अच्छी तरह से थोड़ा मिक्सचर चाहिए अपने फैशन को भी अब नीड्स के साथ कैसे मैच कर सकते हैं उसका लर्निंग वहाँ से मिला फिर ये बहुत ही थैंकफुल रहा है मेरे लिए सुमी और रेवा और अदर पीपल्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स सारी कोचिंग नीड्स पे बहुत प्रॉब्लम्स हुए मेरे बाकी कम्युनिटी के साथ बहुत लड़ाई झगड़े हुए <laughs> um, मैं uh, बहुत बार um, किचन में मैं बहुत बार हैंग आउट किया करता था नॉट सो मच फॉर हेल्पिंग एंड ऑल लेकिन सुमी वहाँ पे मेरी काइंड ऑफ साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट बहुत बहुत हेल्प हुई मुझे सुमी से कि वो मुझे बार बार पूछती रहती है कि मेरी अजम्पशंस क्या है मैं यहाँ पे एकदम गुस्सा सेशंस के बाद एकदम गुस्सा होते रहता कि ये बंदा बिल्कुल मान नहीं रहा है क्या है रॉन्ग और वो वहाँ oh पे शी वुड ब्रिंग इट आउट कि उनका पर्सपेक्टिव से वो लोग भी सही है मेरे पर्सपेक्टिव से भी वो लोग सही है ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों अपोजिंग एंड्स में एक बंदा सही और दूसरा बंदा गलत है दो दो लोग अपोजिंग ओपिनियन भी हो सकता है और दोनों अपने अपने हिस्से में सही भी हो सकता है और एक um, तो दूसरों दूसरे लोग कहाँ से आ रहे हैं उनकी तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है वो समझाने में वो बहुत बड़ा शिफ्ट ड्राइव मेरे लिए है कि वो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ रही है मेरे लिए स्वराज यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस Um, और वो अभी भी ऑफकोर्स इन प्रोग्रेस है <laughs> uh, फिर um, एक बुक है चार्ल्स आइजनस्टाइन का द वर्ल्ड द मोर ब्यूटीफुल वर्ल्ड आर हार्ट्स ऑफ पॉसिबल जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ी लंबी है पाँच शायद हाँ तो आई वुड रिकमेंड कि आप पढ़ो उसको मैं ज़्यादा इसमें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो um, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस की तरह है ज़्यादा वो लॉजिक उसमें काम नहीं करता वो बुक ही इसके बारे में कि हमारे लॉजिक के सिस्टम्स कितने फ्रॉड है तो ऑफकोर्स मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता um, फिर हिडन हिस्ट्रीज ये चीज़ काफ़ी काम की आई है कि फॉर um, एग्जाम्पल um, हमें से कितनों को पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक इंडिया की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में से तो सेंसर हो गया बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं रिसेंटली इमरजेंसी के बारे में पता चला जब अंकुर ने इतना ज़्यादा समझाया जो मैक्स मूवमेंट का था रेड कॉरिडोर का था नॉर्थ ईस्ट वगैरह तो वो जो चीज़ें घटनाएं हुई है हमारे देश की हिस्ट्री में हमारे लाइक यू नो थिंग्स अराउंड अस और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में फिर एजुकेशन एजुकेशन में जो हिस्ट्री में आप जाओ हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर शायद ऐसा हुआ होगा एक पॉइंट पे कि सारे कंट्रीज का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा सबसे बेस्ट बेस्ट पर्सन आए होंगे और डिसाइड किया होगा कि चलो बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए <laughs> ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ वो बस एक छोटा सा कहीं से कुछ सिस्टम था जो राजा शाही उन्होंने यूज़ किया था जनता को कंट्रोल करने के लिए और वो अपना स्कूलिंग सिस्टम बन गया तो तो वो हिस्ट्री अगर हम जान सके तो फिर हमें समझ में आ जाते कि आगे क्या करना चाहिए वी गेट एम्पावर्ड टू एक्ट एंड वी गेट एम्पावर्ड टू जज एंड डिसाइड क्या सही है क्या गलत है तो वो इम्पोर्टेंट है एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी ना तो ये ऐसे टैप बना है यहाँ पे अब यूजली क्या होता है हमारे की लॉजिकल इसमें और काफ़ी सारे साइंटिफिक डिस्कोर्स में भी है कि अगर अगर कुछ थियरी है और अगर मैं प्रूव नहीं कर सकूँ कि ये ये चीज़ है तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते कि ये ये ये चीज़ है तो या तो बंदा निर्दोष है या वो गुनेगार है बीच में और कुछ नहीं हो सकता या तो मैं इस चीज़ के बारे में सही हूँ रिसेंटली ये हुआ था कि हाँ सिक्योरिटी जो सिटीज़ में हमारी रास्ते पे चलने पे सिक्योरिटी कैसे बढ़ सकती है पुलिस को ज़्यादा करने से बढ़ सकती है या फिर वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा शॉप्स और जैसे एक्टिविटी है वो वहाँ से सिक्योरिटी आती है यानी अपनी सामाजिक एक्टिविटी से हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है दैट मेक्स अस सिटी सेफर या ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस होने से इट मेक्स अ सिटी सेफर तो अभी इसके बारे में एक चर्चा चल रही थी किसी के साथ जो काफ़ी मीन्स हाई लेवल है पॉलिटिक्स मीटिंग्स एनर्जी में वगैरह तो मैं उनको बोल रहा था कि um, गुड़गांव जैसी जगह में जहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है कि आ, uh, सारे शॉप सिर्फ इधर सारे घर सिर्फ उधर उसकी वजह से वहाँ पे घरों के एरिया में सिक्योरिटी बहुत कम है रॉबरी जैसे दिल होती है वो बंदा एकदम गुस्सा हो गया था नहीं नहीं हो सकता बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है कोई कोरिलेशन नहीं है शॉप्स के बीच में सिक्योरिटी के बीच में वो सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वजह से होती है या नहीं होती तो वो वहाँ पे हम मुझे पता चल गया कि हम एक एक्सट्रीम में है वो बंदा एक एक्सट्रीम पे बोल रहा था कि शॉप्स की वजह से सिक्योरिटी पे कुछ नहीं फर्क पड़ता और मैं बोल रहा था कि शॉप्स की वजह से सिक्योरिटी को पूरा फर्क पड़ता लेकिन सच्चाई जो है वो कहीं यहाँ पे बीच में है हंड्रेड परसेंट या जीरो परसेंट कभी कुछ नहीं होता नेचर में भी आप देख रहे हो कुछ भी कहीं भी कुछ भी जीरो परसेंट नहीं होता हंड्रेड परसेंट नहीं होता जीरो कुछ नहीं होता हमेशा कुछ ना कुछ बीच में रहता है तो सच्चाई या जो भी अभी जो तो हमें रियलिटी है वो कहीं ना कहीं बीच में रहती है और ये कुछ फाइनल्स मैंने कुछ किए जस्ट कुछ शो कि अगर हम ये हमारे एक्सट्रीम्स को छोड़े और अगर हम थोड़े बीच में बीच के जोन में आने लगे तो कुछ नई नई चीज़ें निकल सकती देन वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज टुगेदर और शायद कहीं पे बीच में कोई सिनर्जी जैसे बन सकती है सो so, um, एक और एक्सट्रीम है जो एक्चुअली स्वराज में काफ़ी हमने डिबेट किया था कि um, um, या तो फुर, फुर, या तो तुम पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करो गरीब लोगों को या तो तुम या तो तुम पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करो गरीब लोगों को या फिर पूरा हर्मिट बन के रहो पूरा सेपरेट बन के रहो कोई लेना देना देना नहीं तो वो दोनों एक्सट्रीम्स थे या तो फिर तुम पूरा एक्सप्लॉइट कर लो गरीब लोगों को या फिर हर्मेट बनते रहो लेकिन बीच में भी तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ इंटर रिलेशनशिप रख सकते हैं हम कुछ रिश्ते वगैरह रख सकते हैं कुछ तो डिपेंडेंस इंटर डिपेंडेंस रख सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है दोनों को तो वो सब तो वो सारे है थोड़ा आइडियाज हाँ फिर चैलेंजेस हाँ, तो चैलेंजेस तो <laughs> तो पूरी जगह बेसिकली um, ये दो साल की जर्नी पे हर एक पॉइंट पे मस्त चैलेंजेस हुए और बहुत सारी लर्निंग उसमें से आएंगे और अभी भी है um, जो लास्ट दो दो इवेंट्स अगर मैं देखूँ तो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सही हुआ था इवेंट के बाद कुछ भी नहीं आई हो रहा है क्योंकि इवेंट के दरमियान क्या क्या सेशंस हुए उसका खुद डॉक्यूमेंटेशन का मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया तो वो एक चैलेंज है कि अगर अनकॉन्फ्रेंस जैसा अगर इवेंट हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है उसको हम उसका साल कैसे निकाल सकें और उसके आगे हम कैसे कनेक्शन जा सकते हैं फिर पुणे में रहकर ये चैलेंज है कि कपूर में जब रह रहा था तो बहुत अच्छा सा डिसिप्लिन सेट हो गया था रूटीन सेट हो गया था रूटीन का इसका उसका बहुत हेल्दी डाइट था पुणे में एवरीथिंग हैज गॉन फॉर अस मेरे जो पुराने मटेरियलिस्टिक एडिक्शंस थे वो वापस आ रहे हैं जैसे कि बड़ा पाव समोसा आइसक्रीम <laughs> <laughs> <laughs> पिज्जा बर्गर तो um, वो सब है बसेस um, से जा रहा हूँ तो उसमें बहुत टाइम जाता है कहीं से वापस आ रहा हूँ तो बहुत लेट आना होता है तो फिर बाहर खाना पड़ता है घर पे खाने बनाने का सीन नहीं होता या घर वालों के साथ खाने का सीन नहीं होता बहुत बार तो बिग चैलेंज फॉर मी इज़ कि अगर मैं पुणे में रह रहा हूँ शहर में रह रहा हूँ हाउ कैन आई have a balanced and healthy lifestyle rather than a very unhealthy lifestyle? तो सेल्फ हाँ, डिसिप्लिन का ऑफकोर्स यहाँ तपोड़ में रहकर मैंने डेली डेली ट्रैक करके से किया था कि हर रोज़ मैं डायरी में लिखता था आज क्या क्या होगा आज क्या क्या होगा वो भी चीज़ छूट गया और इंटरनेट एडिक्शन की इंटरनेट ब्रॉडबैंड अगर पूरा टाइम अवेलेबल है तो फिर पूरा टाइम इंटरनेट पर रह रहा हूँ तो वो उसमें लफड़ा हो रहा है सो ये प्रॉब्लम्स पहले से ही थे और इट्स जस्ट जस्ट अबाउट वर्किंग ऑन इट तो करना है अभी काम वेर कीपिंग इन टच बहुत सारे नए दोस्त बने स्पेशली पिछले दो तीन महीनों में क्योंकि इवेंट्स ऑर्गेनाइज की और अलग अलग जगहों पे गए लेकिन जो दोस्त बने उनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट बनाए रखे हाउ टू कीप इन टच हाउ टू नॉट फॉल अपार्ट वो चैलेंज uh, है बिकॉज फिर लर्निंग के सेक्शन में एक चैलेंज मुझे दिख रहा है कि अब तक क्या था कि मैं पहले एक बिफोर आई ज्वाइन स्वराज में एक टीचर था ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ से मैं इतना पक्के फिर यहाँ पे स्वराज में आया तो एक साइड से एकदम स्कूलिंग स्कूलिंग ही अच्छा है वहाँ से पूरा ये वो एक्सट्रीम था कि स्कूलिंग ही बहुत अच्छा है वहाँ से दूसरे एक्सट्रीम में आ गया कि पूरा अनस्कूलिंग ही बेस्ट है पूरा अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए लेकिन अभी मुझे जो रियलिटी दिख रही है सिटी में कि जो स्पेशली अंडर क्लासेस हो रहे हैं उनके लिए एजुकेशन राइट नाउ परसीव्ड एज वही एक सोर्स है उनके लिए कि उनके करियर को कैसे आगे कर सके प्लस होम स्कूलिंग फैमिली से भी जो इनपुट्स मिल रहे कि दे नीड सम कम्युनिटी दे उनके बच्चों को और बच्चों की कंपनी चाहिए लर्निंग um, स्पेसेस चाहिए तो ना ऑल्सो टू इट्स अ चैलेंज टू कि उसके बीच में जो पूरा का पूरा फुल टू कंपल्सरी स्कूलिंग था और जो पूरा का पूरा अनस्ट्रक्चर अनस्कूलिंग मॉडल है उनके बीच में हम कैसे कुछ बीच में ले आए ताकि सिनर्जी हो पाए ताकि हम सही चीज़ें कर पाए राधा जान की कुछ एक्सट्रीम ऐड करें क्योंकि जब तक हम एक्सट्रीम पे होंगे तब तक लोगों को नुकसान पहुँच रहेगा या सब लोग इधर नहीं आ पाएंगे सब लोग उधर नहीं जा पाएंगे शायद सब लोग शायद पीछे नहीं मिल पाए तो उस टाइप के चैलेंज uh, लेना है आ, uh, फिर वर्क कल्चर के रिलेटेड हाँ, कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ अगर वहाँ पे एकदम प्रोफेशनल टाइप लोग लोग हैं तो उनको ये नॉर्मल है कि डेडलाइंस मीट करनी है नाइट आउट मारने हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह रीड करना है तो जो वर्क कल्चर है वो मेरे कल्चर के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता मुझे तो वही रात को सुनना ही होता है <laughs> और स्लो पेस करना है मुझे और मुझे इनोवेटिव चीज़ें काम कर रहा हूँ उनके साथ काम बहुत मंदा जा रहा है पिछले एक महीने से एट द सेम टाइम भी ये अनकॉन्फ्रेंसिस में इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कर रहा था वो बहुत सही जा रहा था उसी के पैरल दूसरे ट्रैक में जो मेरा वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट्स का जो काम था वो बहुत ही खराब जा रहा था तो एट द सेम टाइम आई वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन मंथ थिंग एंड अ वेरी लाउजी जॉब इन द तो हाउ डू आई ब्रिंग अ बैलेंस लाइक यू नो हाउ हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस इन ईयर कैसे नॉट कम्प्लीटली वो साइड जाने का लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैलेंस में लेके आने का ताकि मैं काम का एटलीस्ट कर सकूँ करवा सकूँ टू मेक इट वर्क तो उसका है एंड uh, हाँ सो कितना टाइम ओके सो अभी जो रिसेंट uh, जो बैक टू दैट है उसका एक छोटा सा वीडियो मुझे प्ले करना है टेल यू मोर अबाउट 我就说你这个。 में हो मारवाड़ी जगह जगह घूमे कहीं बाहर वहाँ पे हो सकता है एंड वी वॉन्ट द आइडिया इज कि ये एकदम लो रिसोर्स वाला इवेंट था सिर्फ दो दिन का था जीरो बजट था क्योंकि वेन्यू फ्री में मिला था गवर्नमेंट पुणे में गवर्नमेंट ने एक वेन्यू बना के रखा है जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए होता है ओके सॉरी सॉरी तो इसके बारे में और चर्चा करने का बाद में So um, I feel like this I should include um, what I like about Swaraj in iterative to repetitive process है So yeah, so should होता है हाँ तो हम पहले यहाँ पे पूजी मीट में होते हैं हम बहुत सारा थियोरी का इनपुट देना पड़ता है बहुत सारा डिस्कशन का प्लानिंग होता है फिर हम सब एक अलग अलग लाइक एक्सप्लोर जैसे होता है अलग अलग दिशा दिशा में चले जाते हैं अपने मेंटरशिप्स के लिए और ये प्रैक्टिस का स्टेज होता है डू एक्सपीरियंस हम करने का उसके बाद सारे एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से लेकर हम वापस आ जाते हैं एक जगह पे रिक्रूट करने के लिए वापस फिर से सीख गया और फिर से ये तो ये जो रेपिटेटिव प्रोसेस है वो मुझे लग रहा है कि ये स्वराज यूनिवर्सिटी का एक बहुत यूएसपी जैसा है क्योंकि काफ़ी अलग दूसरी जगहों पे इतना आइटोरेटिव नहीं होता है एक बार होता है एक इंटर्नशिप होती है सिर्फ कोई भी नॉर्मल एम कोर्स में या तो यहाँ पे इतनी सारी इंटर्नशिप्स है इंटर्नशिप इज द मेन कोर्स पार्ट पार्ट ऑफ द part of तो um, वो एथिक को अगर स्वराज यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स पे हम अप्लाई करें तो कि ऑर्गेनाइजेशन uh, जो लाइक अब तक जो मैं जिन लोगों से मैं मिला हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को तो उनकी नीड्स यहाँ पे आई है कि उनके पास फंडिंग और टेक्निकल स्किल्स वाले लोग तो बहुत हैं लेकिन ऐसे लोग नहीं जो उनके जिनकी इंटेंशन उनके साथ अच्छे से मैच होते या फिर यू नो जो सही इंटेंशन वाले होते या फिर ऐसे लोग जिनको कम्युनिटी लिविंग के बारे में पता है वो नो टू गेट अलॉन्ग विद अदर पीपल कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको रिजॉल्व कैसे की जाए ऐसे लोगों की बहुत बड़ी गैप है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की तो ये फिर से स्वराज का यूएसपी है कि हम ऐसे candidates will be So, um, so uh, uh, this is one another big part of university or um, invitation to our K4, K5 or further batches ki trial by fire hone wala hai community level seekha but it will Hey, then. Uh, moving forward, I'm going to skip this. <laughs> Um, yeah. कि पुणे में मैं क्या करना चाहता हूँ तो फिर ऐसे दो वेन्यूज मिल गए एक तो गवर्नमेंट का एक वेन्यू है इंद्रप्रदेश करके एक एक आईटी कंपनी है जो फ्री में हमें मिल रहे हैं इवेंट्स करने के फिर एस डी एल नेटवर्क करके एक प्रोजेक्ट था जो हमने पहले थोड़ा शुरू किया था वो बीच में अभी कुछ अटक गया था लेकिन अभी मुझे वापस उसको रिस्टार्ट करना है यहाँ पे आपको पढ़ा है वो पोर्टफोलियो में उसका प्रिंट आउट है बेसिकली द आइडिया इसकी जो नॉलेज है जो हमारे फैसिलिटेटर्स के पास वो हम एक वेब पोर्टल जैसे में डालें जहाँ पे हम कैटेगराइज कैटेगरी वाइज ढूंढ सकते हैं मेंटर्स को एज वेल एज स्कूल लर्नर तो इफ एक इन्विटेशन है कि इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन इन दैट कुछ डेटा अंदर लाना चाहते हैं और कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ बन दे उसका टेक्निकल चीज़ें मैंने शॉर्ट आउट कर दी है आपको वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करने के चीज पे um, फिर um, बहुत सही चीज़ें हो रही है ये एक शिक्षा अंदर जैसी जगह है जो पपरेंटी जगह है पुणे में शुरू है Um, अभी तो लाइब्रेरी जैसा है लेकिन जो एथोस um, उसके पीछे है कि एक ऐसे जगह हो जहाँ पे लोग जस्ट आ सके पूरा दिन भी बिता सके और एक दूसरे से सीख सके लर्निंग स्पेस बना सके तो फिर ये ऐसा खुला है तो उनके साथ कुछ करना है मैनी um, ऑर्गेनाइजेशन ये लोग वेस्ट पेपर्स का कलेक्टिव है ये बहुत सही सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं यहाँ पे आई रिकमेंड गोइंग क्या है नाम समुचित एनवायरमेंट रियली गुड फिर ए एफ पी करके एक फोरम है जो महीने में एक बार मिलता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पुणे में फिर साधना विलेज स्कूल है जहाँ पर मुझे अभी जाना है वापस एजुकेशन सो मैनी थिंग्स दैट कैन हैपन एक um, एक डिबेट हमेशा रहा है और मेरे लिए बहुत अभी भी बहुत जिंदा है कि एक्टिविस्ट वर्सेस कंस्ट्रक्टिविस्ट कि क्या एक्टिविस्ट यानी नारा बोलने का और वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इन जस्ट कॉज वो वाला जो पार्ट है क्या वो करना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टर्स यानी कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट करना जो सस्टेनेबल फ्यूचर ला सके जैसे कि एक ऑर्गेनिक फार्म स्थापित करेगा या वैसे कुछ तो कौन सा करना चाहिए बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा बार डिबेट होती है यहाँ पे फिर से मैं देखता हूँ कि ये वही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या तो एक्ट्रेस बनो या कंस्ट्रक्टर्स बनो <laughs> दोनों में से कोई एक चूज करो विच आई थिंक इज अ रॉन्ग आइडिया क्योंकि मैंने मैंने पिछले दो साल में क्या एक्सपीरियंस किया कि जब मैं एक्टिविस्ट मोड में था तब मुझे कंस्ट्रक्टर्स काम करने जब मैं कंस्ट्रक्टिव मोड में था तब मुझे एक्टिविस्ट के काम वर्क करने दोनों का कुछ ना कुछ मिश्रण कहीं ना कहीं हो सकता है दे हैव टू वर्क मे बी एक मे बी एक ही जन दोनों चीज़ें नहीं कर सकता लेकिन कुछ तो टीम वर्क करना चाहिए दोनों कुछ तो टीम वर्क होना चाहिए ऐसे नहीं कि ये लोग बोलते कि नहीं वो सब लोग बेकार है हम लोग ही सब कुछ कर रहे हैं ये लोग बोलते हैं वो सब लोग बेकार है हम ही सब कुछ कर रहे हैं i'm on the last slide second last slide so uh, aage <laughs> हाँ, exactly मुझे क्या करना है वो सवाल हमेशा है ही लेकिन राइट नाउ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी कलेक्टिव डिसीजन एज इन जब मैं लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा उसके साथ बैठ के डिसाइड करूंगा सो सो um, ऐसा लगता है कि मुझे इंडिविजुअली डिसाइड नहीं करना अभी से भी मैं सिटी में रहूँगा काम में जाके रहूँगा इंडिया क्यों भी करूँगा हुआ क्यों भी करूँगा आई थिंक आई शुड एक्चुअली कीप माई ऑफिस ओपन अभी कुछ जो भी कर रहा हूँ उसमें कैसे ना कैसे कहीं पे कुछ लिंकेज बन सकता है होपफुली तो एक्चुअली रेडी हैव अ टीम ऑफ पीपल आई एम वेरी एनएस ऑफ राहुल एंड डबल बाय द वे ऐसे कुछ ऐसे टीम ऑफ टू ऐसे बने तो फिर साथ में हम डिसाइड कर सकें कि आगे क्या करना है So I would open my thinking of what do I want to do till I retire. I keep doing the things that I love and that's something. अरे बाप और ये लास्ट है इसके बिना मेरा प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट ये सुनो मैं कुछ बोलूंगा नहीं जस्ट नो बट वी कांट रीड इट ओके देन मैं कुछ बोलूंगा तो आई आई में हिंदी में कि स्पेसिफिकली um, मैं स्पेशली के K5 बैच के लिए स्पेशली ये पहला जो इंटर्नशिप मेंटरशिप पीरियड सर्विस एंड ट्रेनिंग पीरियड आ रहे हैं उसके लिए कि आप जहां भी जाओ आप कुछ भी करो आपको आपको बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं ये पहली मेंटरशिप जो सबसे अच्छे मेंटरशिप्स है वहाँ पे सबसे अच्छे इंटर्नशिप्स है वो वो नहीं कर रहे होंगे जो आपको एग्जैक्टली exactly जो करना है मीन्स वो वो लोग कुछ ना कुछ ब्रॉड फील्ड में काम कर रहे होंगे और आपका थोड़ा बहुत मैचिंग होगा लेकिन आपका कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाले होंगे तो सर्चिंग फॉर द परफेक्ट मेंटर वो नहीं चलने वाला फिर थर्ड वन की एम्प्टी पॉट गेम देखिए मैक्सिमम रनिंग अगर आप खाली होकर जाओ तो फिर आप सबसे ज़्यादा लर्निंग कर पाओगे अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो और फिर जाओगे तो फिर ज़्यादा से बुरी ज़्यादा संभावना नहीं हाँ, फिर फोर्थ है कि हाँ स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग लाइक हम सब के एक्सपीरियंस को लेके पहला मेंटरशिप फ्लॉप जाता है या उसके बाद हम कुछ और डिसाइड करते हैं कुछ और करते हैं तो उसके कारण फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कि फिर अभी चूज करने का बर्डन मत लो इतना आप जो भी चूज करोगे वो फ्लॉप जानी <laughs> running roving. so the last point we just pick something and go. Just do it, yeah. Just do it, yeah. K5 K5 अभी की गर्दन ऊपर करो थोड़ी हवा है फर्स्ट क्वेश्चन फीडबैक राउंड शुरू हो गया फर्स्ट क्वेश्चन को मारो मारो क्वेश्चन है अरे हमारे क्यों आया तुषार तुषार He's least interested in Tushar. Curtain open the curtain. Oh, Tushar. What's running curtain? Curtain. अच्छा तो ये um, चार्ट बना ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद कि हाउ डू यू फाइंड अ नीडल इन अ हेस्टैक तो उसका आंसर मुझे कहीं लिखा नहीं हुआ मिला लेकिन इट्स अ वेरी ऑब्वियस आंसर यूज अ मैग्नेट अगर आपको एक नीडल ढूंढनी है बड़े हेस्टैक से तो अगर अपना शहर या दुनिया या सिटी या कंट्री जो भी है वो एक बड़ा सा हैशटैग है हाँ, उसमें हाँ। से आप अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हो आइडियाज को ढूंढ रहे हो सर्विसेज को ढूंढ रहे हो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहे हो तो आपको एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी आप ऐसे ही उसको नहीं ढूंढ सकते तो फिर मैग्नेट क्या होता है इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स है वॉल्टियरिंग है नेटवर्किंग है सोशल ग्रुप्स है स्क्रीनिंग्स है ऐसे कुछ ना कुछ अगर इवेंट्स या कुछ स्पेसेस आप अगर आप बनाओ जहाँ पे चुंबक की तरह बाकी सब लोग खींच के आपकी तरफ आए तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा <laughs> not to burn the haystack. <laughs>

खाती इस पे तो कुछ भी नहीं कह जस्ट लेट इट बी हो जाएगा K4 K5 रिलैक्स नथिंग इज अंडर K3 को भी बोल दे यार तुम लोग क्या गेस्ट हो हमारे भी फटके आते हैं तो तुम्हारे निखिल बोल रहे हैं ना स्पेशल अगर एग्जांपल अच्छा अगर एक प्रॉपर रियल लाइफ एग्जांपल देंगे तो जो अनकॉन्फ्रेंस हम प्लान कर रहे थे तो वो फ्री इवेंट था तो कोई बाइंडिंग नहीं होता लोग पे नहीं करते तो फिर वो कमिटमेंट नहीं रहता कि आएंगे नहीं आएंगे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम कितने लोगों को रजिस्टर करने दें वॉकिंग कितने होने चाहिए कितने लोग ड्रॉप आउट हो गए तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला निकला कि जितने लोग ड्रॉप आउट होते हैं उतने ही लोग वॉकिंग करते हैं और वही हुआ एक्चुअली दो दो इवेंट में वही हुआ जितना कैपेसिटी का इवेंट था उतनी लोग आए प्रॉपरली नंबर कैपेसिटी सब सही रहा ओवर क्राउडिंग नहीं हुआ और बहुत कम लोग थे वैसा भी नहीं सो so, Okay, um, question answers. I we are just 20 minutes. Sorry for taking <laughs> uh, मैंने कुछ पोर्टफोलियो uh, बनाया और कुछ जीन्स है जो दुकान पर हां जीन्स एक काफी दो के तो um, अभी यहाँ पे आके वो जीन्स का आइडिया काफी अच्छा हाँ, हाँ। छोटे छोटे स्केल पे इंफॉर्मेशन पास करना है वो अच्छा और उसमें से एक प्रिंटेड आउट सीन जैसे पोस्टर्स मैंने बनाया So yeah, it's open to the audience. So basically, जो भी intentions for us लेके आया था, with respect to them, how do you kind of overall evaluate your experience? Yeah, वो kind of um, separately है, बाहरी है. बिकॉज जो इंटेंशन ठीक है वो पहले महीने में सब नष्ट हो गए शिफ्ट क्या किसको बोलते हैं जब हमारे जो ओरिजिनल वो अब नहीं रहे ना कुछ और ही आ तो दैट्स व्हाट आई एम नॉट स्पीकिंग टू माय ओरिजिनल और मुझे भी याद नहीं आ रहा ओरिजिनल इंटेंशन क्या है आई थिंक आई वाज थिंकिंग मच कनेक्टिंग Okay, then the question would be those shifts are you know, where you felt like there was a significant kind of a direction or whatever gave you a sense of purpose. Yeah. So वो कितना achieve हुआ? Um, हाँ वो काफी सारा वो लिखा है वो shifts का means वही पढ़ ले वो printed वाला देखो ये देखो It's going to, die, he's going to die soon, according to what the first page says. उल्टा first page. तूने बताया कि स्वराज से कौन से कौन से प्रोसेस है कौन से एक्टिविटी और तेरे लिए काम कर रहे हैं तो कोई ऐसे एक्टिविटी थी इन दो सालों में जो तेरे लिए काम नहीं हाँ वो ये प्रेजेंटेशन में तो नहीं आ सकते ना टाइम अब क्वेश्चन <laughs> अब बोल दे मुझे याद नहीं आ रहा सब प्रैक्टिकली हर दिन कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है um, कुछ ना कुछ um, जिसमें भी हम एंगेज कर रहे थे और आई uh, थिंक मेरा शायद रिकॉर्ड रहा है आई डिड नॉट मिस एनी सेशन नॉट रिकॉर्ड एज सच बट आई आई मेड अ पॉइंट नॉट टू मिस एनी सेशन तो ये बोल रहा तो था ही नहीं कुछ हां हाँ, ठीक है यार ठीक है यार चलेगा अटेंडेंस होती है हां बट बेसिकली वो कौन से सेशंस में कुछ हेल्प नहीं हुआ तो वो um, एक हद तक पहली बार जब नेटवर्क कम्युनिकेशन का एक्सपोजर रहा है इसका तो उसका पहला पहले एक दो दिन शायद हेल्प हुआ उसके बाद उसके बाद आई वाज नॉट रेडी या पता नहीं क्या था फैसिलिटेटर जो <laughs> तो उसकी वजह से नहीं हुआ बट um, उसके बाद जब एक और वर्कशॉप कुछ एक साल बाद या आधे साल बाद हुआ तो उसमें बहुत अच्छा कनेक्ट could understand my मेरा और सवाल सीधा बोल बहुत बार पूछा जाता है बाहर में आपके स्वराज से जो फौजी निकलते हैं उनके भविष्य का क्या तो तेरे हम सर हम क्या आंसर कर सकते हैं कोई पेरेंट्स से एडवाइस फॉर द मूवीज हमेशा का है फिगर कि इफ यू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू कि तेरे भविष्य का क्या तो हाँ टेकन केयर ऑफ so there's no anxiety that you're having or हाँ, anything. anxiety तो नहीं है because there's job offer इनके नाम ही बोला था कभी कभार टू एंशियस होते हैं तो एंजाइटी खत्म हो जाती है <laughs> <laughs> तो लाइक मैं जो मैंने देखा है कि सीमेंट है तो इसके जो प्रोसेस के थ्रू जो आप हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक्सपीरियंस करने वाले हैं लोगों साथ तो इट्स इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस मुझे लगता है कि क्योंकि उसमें से बहुत सीखने को मिला मुझे खासकर जो दूसरे लोगों को के परस्पेक्टिव को समझने का वो वाला पार्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी अप्लाई होता है कहीं भी आप काम करो दैट इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप किसी का पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता रखते हो दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक श्योर कि डेटा पर्सन कॉन्फ्लिक्स ना हो ऑफिस में अच्छी तरह से लोगों को इम्प्रेस कर पाओ प्रोसेस या फिर प्लस अगर आपको किसी के साथ काम करना है आपको एक इनिशिएटिव शुरू करना है खुद का देन आल्सो यू कैन आपको लोगों के साथ काम करना है तो पिछले कुछ दिनों में स्पेशली हाँ। और एक भी तो वन सबको ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जॉब ऑफर्स आ रहे हैं तो दैट इज बाय इटसेल्फ